लिखल दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीखल दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीखल बा देखा ले दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीख ले दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीख ले बा छता रवि रंजन से जुदाई न सहार कोई के भरोसा हम बानी पछता रवि रंजन से जुदाई न सहार सुन गीतकार प्यारे खाली ऊ है चिखले दिल के नया तरीका से दिल के नया तरीका से अपन music digital recording studio Maniyari वाजा presented by Open News. फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा रख ऊपर फिसल गईलू तू मौसम मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू भइल जिंदा लाश बा भइल जिंदा ले जान प्यार में उनका तरपत बानी उनका नया है साहस जिंदा बानी भोले देहिया भइल जिंदा लाश बा भइल जिंदा लाश पाके दोसा रख तू तो मचल गईलू पाके दोसा रखे तू तो मचल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गई से चली गईलू चितरांगद के जिनगी से चली गईलू तू मा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक পাখি চলে recording studio, Moniari was